हेलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ऑन अराइवल वीज़ा का क्या प्रोसीजर है और इस बार मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ आने पर आपको क्वारंटाइन में रखा जा सकता है कि नहीं मोस्टली इंडिया से अगर आपने दोनों वैक्सीन के टीके लगवाए हुए हैं फिर तो शायद आपका यहाँ आके कोई पी टेस्ट नहीं होगा पर ये एयरलाइंस ज़रूर मांगती हैं कि यहाँ आपको जब भी ट्रैवल करना है तो पीसीआर टेस्ट टेस्ट की रिपोर्ट चाहिए जो कि बहत्तर घंटे से पुरानी नहीं होनी चाहिए और वही टेस्ट आपका जॉर्डन आके होगा सेम ही प्रोसीजर है पर उसका जो फ़ीस है वो अट्ठाईस जे है ये बायो लैब वहीं पे मौजूद है वहीं पे आपको सेंटर से निकाल दिया जाएगा और एक ये डिक्लेरेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि वहीं पे आपको साइन करके अपने डिटेल पूरी फुल भर के उनको देनी होगी उसके बाद वो एयरपोर्ट के बाहर ही है एक होटल एयरपोर्ट होटल आपको चौदह दिन के लिए वहीं पे रख सकते हैं इसके बाद ही आप अपनी कंपनी में जा सकते हो और मेक श्योर sure करें कि अपना जो चौदह दिन का ये जो खर्चा है वो आपकी कंपनी पे करे जब से ये कोरोना काल की स्थिति शुरू हुई है जॉर्डन में क्या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करना बहुत ही मुश्किल हो चुका है मेरी वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि आप जॉर्डन में क्या किसी भी कंट्री में ट्रैवल करो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए आपको सीधी जानकारी मिल सके लेकिन मैंने यही देखा है कि फ़्लाइट्स के जो रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं और मुझे लगता है कि ये दिसंबर के आसपास टूरिस्ट के लिए खुल जाएगा और उम्मीद करूँगा कि आप मेरी ये वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर